各位大家好，今天要来介绍一下 FreeCAD 的下载与安装。那首先我们到搜索引擎，进入 FreeCAD，然后点选官方的网址，进入到欢迎页面，点选登录。那点选登录。 到登录页面，再找到那一个档案页面。我这个是 release 版，我们今今天要下载的是零点一七六四的 Windows。觉所以说我这边是 Win 十。好，那等一下下载。那我这边已经下载完成。 那这样，那已经解压缩，那解压缩以后直接点那个 bin，然后直接到打开那一个 f r e e c a t e 那这样就是已经下载及安装完成。那下一次我们再来介绍一下那一个。 界面的设定，基本的设定。好，谢谢各位。